Dale könlüm neylersem Gezdin cihan içinde Sen toprak din yelendin Cevher-i kan içinde Kaldın dünya gamında Yüreğin kan içinde Rüstem zallar bormuşlar Yere yeksan içinde Senelerin yanında Geçersen sen içinde Yahu sen sakla Parakçıdan yollardan Sağı solda çaparlar Su akmadan çöllerden Pesbelalli sözlerden Köp kinali tillerden Ben bir asi bendemen Kəminə mən qullardan Nicavlətə qoymağıl Yaxşı yaman içində Sen dünyada yürersen Ta içinde dem vardır Dem içinden çıkınca Başında min gam vardır Ama aslında yatarsın Niyamel hem bardur İbi akıl adam zat sen ne pul kim bardur Kurtak şah nazar kılı Gül hırman içinde Ağasın satla Karakşıdan yollardan Sağı solda çaparlar Su çöllerden Hasbenalli sözlerden Köp kineli كمين من odlardan Yüce avlata koymadın Yakşı yaman içinde Yakşı yaman içinde Yakşı yaman